た <laughs> どうしたどうしたどうしたどうしたどうした大根ボール無駄だどうしたどうした Yeah!